एक बार तो बताओ जान हम्म? एक बार तो बताओ जान कोच इन तो कोई कम्म होई कोई धंधा है हो रही है भाई निकल निकल जल्दी से आगे चल आजा आओ तो जा पूरा पूरा गिल्ली गिल्ली होना चाहिए मेन चीज आज पूरा एकदम मतलब पूरा को बनानी है मैंने कहा नहीं आज का कल फोन ही बनाया सब न्यूज वाला हाँ। हाँ। कोई दिक्कत ही बना है स्लो ले थोड़ा अठीन पाँच हजार देख हजार दे मतलब हर एक पानी चीज़ हाँ